راول پنڈی یا اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو امیوزمنٹ پارک ایک اکانومیکل ریٹ میں لانا چاہتے ہیں تو this is heaven for you just landed from the Ferris wheel only for 100 rupees per ticket. Different jhule like flying carpet, Ferris wheel, dragon, train dragon اور ڈفرینٹ بچوں کے لیے جھولے ہیں جو کہ ایک انتہائی افورڈیبل بجٹ میں آپ بچوں کو انجوائے کروا سکتے ہیں تو اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے راول پنڈی میں علامہ اقبال پارک ہے جس کو پریویسلی نواز شریف پارک کہتے تھے اس کے ساتھ ہے یہ Rawalpindi Pindi cricket stadium کے بالکل ساتھ ہے سو آئیں اور وزٹ کریں اور اکنامیکل ریٹ میں انجوائے کریں